ショットを試してみるぞ完全に力を出せるな完全にチャージできていないぞ一気に引き抜いてやれ敵だ今のは奴らの心臓みたいなものだ引っこ抜けばひとたまりもないさいるぞ気を抜くな エーテル結晶体で呼吸をしておけ 嫌な気配がするなんだ気をつけろどうなってるんだ 警戒しろここはまともな状態じゃないぞ落ち着け目に見えることを全て信じるな し生きながらにしてあちら側と接続されているまさに理想的な観測者だおい裏切んなよ裏切ってないまあいい居心地はだいぶ良くなったぜ妹を連れて行ったやつの居場所を知りたいあいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだじゃあ そこに行けばああ